Друзья, всем привет! Сегодня засниму тест по скорости, максимальной скорости мотора вот моего мотора HDX а, на 2,6 лошадиной силы. Мотор прошел обкатку. Лодка, значит, 320 а, Hunter с жестким полом. С жестким полом. Погода, небольшой ветерок, попутный. В общем, сейчас будем замерять скорость. Скорость будем измерять вот по GPS. -у. Все, заводим. Так вот на холостом ходу 3-4 показывать. принципе, один человек, скорость 8,5 км в час. Ну, такой моторчик хороший.